zdravíme obyvateľov sveta. V tejto chvíli už vieme o elite, iluminati. A podelíme sa s touto informáciou s vami. Dokážeme pochopiť, prečo je táto informácia držaná v tajnosti. Ale nesúhlasíme s touto politikou. Každý človek má od narodenia právo vedieť, o čom je naša realita vonkajší svet vo vesmíre. Ste dosť inteligentní na to, aby ste túto informáciu prijali a vieme teda, že vám to neuškodí. Vaše vlastné vnímanie reality a to, čo veríte, bude spochybnené. Ale toto odhalenie vás obohatí. Nebudete tomu veriť na prvý pohľad. Budete to klasifikovať ako falošnú informáciu a nemožné. Budeme vás cez túto skúsenosť viesť a učiť. Bude to extrémne ťažká lekcia na učenie, keď sa stanete jedným z informovaných. Nebude to ľahká jazda. Teda, z psychologického hľadiska. Keďže, ako sme už povedali, budete sa musieť pevne postaviť proti vlastnému vnímaniu reality a vlastnej viere. Keď tento vnútorný boj ustane, budete rozumieť vesmíru a všetkému, čo existuje. Nebudete hneď vedieť o každom aspekte reality, ktorá vám bola odopretá. Na rozdiel od toho, bude na vás prijať túto informáciu, ktorá bude zverejnená vlastnou misiou a vnútorným svetlom, aby ste sa spojili s tými, ktorých pradávne civilizácie volajú bohovia. A teda dostanete aj viac odpovedí. Prijímate od nich správy, no aj tak ste sa rozhodli ich ignorovať keďže vedome žijete v podmienkach, ktoré vytvárajú také myšlienkové nastavenie, ktoré odmieta, čo i len priznať ich existenciu. A čo odmietnete, čo i len myslieť, odmietnete aj vidieť. Tí, čo budú presvedčať o nepravdivosti týchto informácií, a tých bude veľa, sú tí, čo držia vašu myseľ zviazanú. Neverte im. Verte vlastnej intuícii. Te informacje, które zverejnimy będą wysłany, a werbalny. Jedyne, co od was żadamy jest zbierać te to informacje, a ich przełożenie do języka ili. Czy usłownie, albo znakowo. Kiedy tu to sprawu uwidzi dostateczne mnóstwo ludzi, odhalimy wam prawdę. Sme Anonymous. Sme legia. Sme spojeni jako jeden, dzieleni nulą. Oczekawajcie nas.